imom bomdod namozining farzida maxfiy o'qiyverdilar shunda bir kishi jahriy deb luqma berdilar imom jahriy o'qidilar haligi kishining namoziga zarar yo'qmi alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah namozni buzuvchi amallar bor noqidotu solat bor mufsidatus solat bor namozni fasod qiluvchi buzuvchi narsalar bor shularni ichida muxtasarul viqoyada va yufsiduhal kalamu mutlaqan deb keladi namozni buzadi mutlaq kalom so'z qur'ondan bo'lmagan va namozning zikrlaridan biri bo'lmagan boshqa bir so'zni namozning ichida kim talaffuz qilsa u namozni mutlaq buzadi so'z bo'lsa bo'ldi hozir savolda aytilganidek imom namozni jahriya o'qish kerak kerak-ku, izdan chiqib maxfiy o'qib turganda orqadagi namozxonlardan iqtido qilib turganlardan biri uni go'yoki ogohlantirmoqchi bo'lib o'zbek tilida jahriy deb ogohlantirib qo'yishi bilanoq shu gapni aytgan odamning namozi buzildi u odam namozini boshqatdan o'qib olsin endi bu joiz emas bu shuni bilib olish kerak agar mabodo shunaqa qilgan bo'lsa namozi buzildi ogohlantirish nima bo'ladi subhanalloh kalimasi bilan ogohlantirsa mayli shunaqa holatlarda boshqa narsalar bilan emas ya'ni namozning zikrlaridan birini aytib ogohlantirsa to'g'ri bo'ladi ammo namozning zikri bo'lmagan boshqa gaplar xususan dunyo gaplarini gapirsa mutlaq so'z kalom namozni buzadi vallohu alam bissavob